गाड़ी आई भाई एक एक नंबर तुम्हारे पास अच्छा वो उनका हेडशॉट दे रहा है अरे दो ना एक रेटर दो ना enemy enemy down down enemy enemy down enemy down nice bro स्वर्ग के लिए बहुत अच्छा उपाय